бір адамдардың жегені желім ішкені ірің болып жатқанда ай сайын нұр отан партиясына 600 миллион теңге бөлініп отыр дедіңіз ал күн сайын 18 миллион теңге бөлінеді екен иә нұр отан партиясына бұл қаншалықты рас ақпарат не деген жүз пайызды қисапсыз ақша бұл жүз пайызды бұл нақты ақпарат неге десеңіз бұл мен заңдағы саяси партияның заңындағы 18 сегізінші бабына сәйкес мен соны қарап шығып және де осы қазақстанның 21 жылғы республикалық бюджетіндегі нақты қар, бөлінген қаражаты бойынша айтып отырмын енді күніне 18 миллион теңге деген ол бір пәтер бір баспана сонда былай қарасаңыз күнде бір пәтерді немесе қазаққа түсінікті болу үшін жап жаңа су жаңа тойота камри дей ма иә кімге қалай ыңғайлы түсіну үшін ә, бізде үш жүз мыңға жуық жас ә, жанұялар жаңағы үйсіз баспанасыз жүр сонда нұр отан күнде сол ақшаға күнде бір баспана алып отырса жылына 365 адамды баспанамен қамтиды екен 5 жылдың ішінде ойлаңыз екі мыңға жуық жаңағы семьяны сондай керемет бақытқа өмір бақи ұмытпайды ғой иә, өмір бақи ұмытпайды солар әрқашан да үшін дауысын беріп үшін барады ал ол ақша қайда ерітіп жатқаны түсініксіз біріншіден екіншіден сол ақшаны қаншалықты тиімді жұмсалғаны бойынша ешқандай ақпаратты олар бермейді неге неге неге екенін олардан өздерінен сұрау керек бірақ мен жеке өзім ойымша ол жаңағы дұрыс нәрсеге ол ақша жұмсалып жатқан жоқ деп ойлаймын егер барлығы шынымен халық үшін жаңағы қоғам, қоғам үшін саясат үшін жұмсалатын болса онда оны ашық түрде партиялар көрсететін еді оны ақ жол да көрсетіп жатқан жоқ ақ жолға қанша түсіп жатыр ақ жолға күніне үш миллион теңгеге жуық бюджеттен бюджеттен республикалық бюджеттен қазынаның біздің төлеп жатқан салықтардан күн сайын үш миллион теңге бөлініп жатыр ақ жол партиясына мысал үшін үш миллион төңірегінде екі миллион тоғыз жүз бірден кемін соны ол деген үлкен қаражат қой оған қаншама керемет істер атқаруға болады қаншама адамға көмек беруге болатын еді жоқ завод фабрика ашуға болады ғой кәдімгі кәдімгідей завод фабрика мысалы үшін биыл жиырма бірінші жылға ә, саяси партияларға тоғыз миллиард екі жүз алпыс миллион теңге бөлінді ма ал бүкіл қазақстанның ә, сарбаздарына күнделікті тамақтану үшін 10 миллиард теңге бөлінген күнделікті күнделікті сарбаздарымызға бүкіл қазақстандардың сарбаздарына күнделікті ішетін тамақ 10 миллиард 10 миллиард теңге ғана бөлінген